was soll ich Ihnen sagen, Sylvia? Ah, servus, Leute. Ich muss euch was sagen. Ich habe mir kein Ende für das Video ausgedacht. Mir war einfach nur Fahrt am Flughafen von der Ukraine. Wir mussten 15 Stunden warten, okay? Habt ihr schon mal 15 Stunden auf einen Flug warten müssen? Egal. Ich hoffe, euch hat dieses random Video trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst es mich wie immer wissen. Hilft mir wirklich sehr. Abonniert. Ich mache auch noch andere Sachen und nicht nur so random Zeugs. Ich verspreche es. Und ja, wir sehen uns in ein paar Tagen. Erkundet die Welt.